आगेल कैसन कलयुग हो भैया कैसन समैया हो मौसी शादी रचल कै बटवाल बनल कै कन्हैया हो मौसी से शादी रचल कै बटवाल बनल कै कन्हैया हो बेटा बनल बाप के सारू मैया बहनिया के सास हो मैया बहनिया के सास हो नाना बनल नाती के ससुर नानी बनल नाना बनलै नाती के ससुर नानी बनलै सास हो नाना बनलै ससुर हो बाप बनलै साड़ू मामू घर ससुरार हो मौसी से शादी रचल कई बेटवा ओकरे बनल कई कन्हैया हो हाथ जोड़ी के विनती करहियो ना करियो ऐसन काम हो ना करियो दुनिया के बदनाम न करियो माय बाप के इज्जत बचैया हो मौसी से शादी करल कै बेटवा ओकरे बनल कै कन्हैया हो <laughs> हेलो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आने वाले वीडियो का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें